Aku ngalah dudu mergo Aku wis rasayan Aku mundur dudu mergo Tresnaku wis ilang Nange, aku iki ngerteni Yen diri dirimu lebih sayang arekae Aku mundur alon-alon merko sadar Aku sopo mong digolei pas hatimu perih Aku mundur Alon-alon mergo sadar aku sopo mong dibutuhno pas hatimu loro Alon-alon mergo sadar aku sopo mong digolei pas hatimu perih alon-alon merko sadar aku sopo mong dibutno pasatimu hatimu lorong